Se usted chamou a orde simplemente a unha compañera aquí agora e di que se marche do, do pleno, ese individuo acaba de Señor afirmar Beiras. que nós podíamos ir con Marcial Dorado. Isto é un aldraxe a cousa máis elemental da nosa ética. En, Seña, señor... Sí. Oh, Señor Beiras. En que quedamos? Aquí hai dúas, catro, cinco ou seis balas de medir. Que... E eh, non me diga que quero protagonismo. Simplemente son un diputado de Y esta Señor... Cámara merece que seamos diputados dignos como esta parte, en